De vostè la llengua catalana no els importa, el que els importa és l'IO. lío. Mira, li he de dir una cosa. Els treballadors de Maia, els treballadors de Maia, fins a aquesta legislatura sap amb quin requisit, amb quins criteris i amb quin examen entraven, en cap ha dit. Ara resulta que s'han fet 60 a aquesta legislatura i totes per concurs públic. Però a més a més estic donant explicacions d'una altra institució. Però perquè vegin que el que volem és contestar i donar explicacions, els hi estic dient. El tema de la falsificació de certificats en català ho han dut pels propis responsables de Maia a Fiscalia. Tant de bo vostès haguessin fet el mateix en totes les palmes arenes que encara estan pagant. Que encara estan pagant una hipoteca que té que veure, eh, eh, per què mesclar aquí el dels metges? A Andalusia hi ha una falta de metges brutal. Eh? I resulta, allí no tenen problema de, de llengua, no, ha, no facin vostès de la llengua un problema, que és un llegat, és una riquesa, és un valor.